Vatten är viktigt och vatten i världsklass behöver kommunikation i världsklass. Med kommunikation i världsklass kan du göra allt det där som gör livet lättare. Du kan avläsa nivåer i realtid. Du kan starta och stoppa pumpar. Du kan mäta och logga flöden. Och du kan få driftslarm när du behöver det. Vi på Induo, vi kan kommunikation via radio, via mobilnäten och via kabel. Vi jobbar med kommunikation i världsklass, kommunikation som fungerar året om, om och om igen. Vi på Induo, vi har löst kommunikationsfrågor i över 20 år. Via mobilnäten med hjälp av Cornells 3G och 4G-routrar, routrar som kan koppla upp sig via flera operatörer för ökad säkerhet. Via radiolänk från Radvin eller radiomodem från Sattel bygger du radionät helt efter era förutsättningar. Via koppar och fiberkabel med Lantech switchar kan du bygga nätverk som är självläkande vid problem. Via mobilnäten med Maestros 3G-modem och routrar har du modem som fungerar år ut och år in utan tillsyn.